batalla cultural. Estamos impregnados de lo viejo y del pasado. Un pasado que no tarda de morir. Un presente que no llega a tener la conciencia necesaria para despojarnos de esa tela araña que nos pegotea, que son los hábitos, los malos hábitos que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida. Por eso este momento, cuando digo este momento, algunas décadas atrás, para más, comenzó a nacer esa conciencia que no existía antes. Es un problema de conciencia y un problema cultural, porque cuando el ciudadano comprende, y los que mejor comprenden son los chicos, los jóvenes, corrige corrige. Por lo tanto, nosotros tenemos por delante una extraordinaria y larga carrera o batalla informativa y cultural, porque sin darnos cuenta derrochamos y contaminamos. Esta es la civilización del petróleo y del automóvil. La civilización del petróleo que nace en 1850 y tantos provoca un extraordinario desarrollo e impulso al desarrollo del capitalismo industrial y nacen industrias impensadas. finalmente van a nacer los plásticos, la industria química se va a expandir, los textiles, todo. Gran parte del capitalismo de hoy se asienta sobre el petróleo. Pero el petróleo, como los otros, las otros combustibles fósiles como el carbón, son los que más provocan los gases de efecto invernadero, que son la causa esencial del calentamiento global. Entonces, <coughs> cada uno que sale alegremente el día del sol, hacer un poco de, de de campo y vamos con automóvil, este, cada vez vamos a trabajar con el automóvil, estamos envenenando la atmósfera y aportando al calentamiento global. En definitiva, el movimiento Proyecto Sur coloca como el eje de la discusión, no como el eje de la discusión, o, el paraguas primero que atendemos, es el tema de la defensa ambiental y la crítica a los usos, a nuestras costumbres, hacia un mundo, como decía Rafael, donde podamos vivir mejor. Esto es claro, no, tenemos otro objetivo. Vivir mejor en una sociedad con menos tensiones y por supuesto el objetivo de erradicar los grandes, los grandes bolsones de conflicto, que son la injusticia, la desigualdad, la pobreza. Es una sociedad que avance hacia una democracia más plena, pero todo esto es imposible si los ciudadanos no cambiamos de registro. El registro es ser expectantes o espectadores de un mundo que lo siento ajeno y por eso ni me meto, o dar el paso adelante y decir, yo voy a querer ser actor del cambio y voy a participar. Empezaré participando acá en la cuadra, en el barrio, etc. Y hay experiencias formidables que se han venido desarrollando, y que son muy alentadoras. Lo único que cambia la sociedad es la movilización detrás de objetivos genuinos, discutidos, concientizados. La movilización y lo que es público. Y esa movilización pública tiende no solo a crear la, la conciencia de la defensa ambiental, sino hay otro tema muy importante que es la defensa de lo que es de todos. Y que no siempre hay esa conciencia. Que es la defensa de lo público. Lo público, defendamos lo público, la escuela pública, el público, lo es de todos. Hay que tener conciencia, y termino, que cada uno de nosotros es copropietario de un gran consorcio de propietarios que tiene un administrador que es el gobierno nacional o municipal cada uno de nosotros somos copropietarios porque tenemos al menos una acción de los 40 millones de acciones de este consorcio que se llama Argentina. ¿Qué tiene? Y en general el ciudadano lo desconoce. Que él es dueño. El Estado no es el dueño. El Estado es la representación jurídica institucional de los bienes del pueblo. El patrimonio público, este consorcio de 40 millones de accionistas es dueño de las tierras fiscales, de la plataforma marítima, de las carreteras, del subsuelo, de las riquezas minerales, de los puertos, de los aeropuertos, de las decenas de miles de edificios públicos, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el público debe exigir, controlar las administraciones públicas. El público debe controlar las empresas de servicio público. Estos son las formas y estatutos que debemos inventar e introducir el día que tengamos las mayorías suficientes en una reforma constitucional que nos que transforme el modelo hoy, hoy reaccionario de la democracia de la representación artículo 21 el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes para ir hacia una democracia de la participación donde no solo el pueblo gobierna con sus representantes, porque ya hemos visto que los representantes del pueblo han sido fácilmente domesticados o comparados y han terminado traicionando el mandato del pueblo y el pueblo no ha podido revocarle esos mandatos. No decimos que no deban existir las representaciones, pero debe existir la revocatoria de mandatos. Fíjese que la reforma de 94 no se reglamentó ni, ni este, todos los nuevos instrumentos y estatutos, los derechos del consumidor y tantas otras cosas, la iniciativa popular, nada de eso se reglamentó y no se usaba. Formas de democracia directa, es una democracia participativa, todo esto. Es decir, el pueblo debe dar un paso adelante y exigir que se hagan los cambios necesarios. La verdad, la Argentina como democracia está muy degradada. Muy. estamos viendo, las presiones sobre el Poder Judicial, una reforma judicial que separó la Corte Suprema de Justicia, que no bajó a las Cortes de las cámaras de Nación, y menos a la Justicia Federal. El fraude es regla que se ejecuta en todas las elecciones. ¿Cómo que es fraude? Sí, hay fraude. Hay fraude. Hay modificación de los padrones, hay fraude en los padrones. Hay miles de casos de dobles libretas y dobles domicilios. Muertos que votan. Y después, cuando eso no es suficiente, está el robo de boletas. Los grandes partidos que tienen aparato tienen fiscal en cada mesa y controlan si están sus boletas. Los partidos emergentes, porque la última reforma se hizo a partir, teniendo en cuenta el estampido que produjo Proyecto Sur al salir segundo en la capital, y entonces nosotros, las fuerzas emergentes no tienen el aparato para tener un fiscal en cada mesa, ni para movilizarlos en el día de la elección. En definitiva, ahora vienen manipulaciones como el voto a los 16 años, nuestra fuerza, que es una fuerza que se considera progresista, natural y lógicamente está por la ampliación de derechos en todos los... Pero, pero no una demagógica ampliación de derechos en la víspera de una elección. La mitad de los jóvenes no terminan secular el 60% de los que tienen menos de 25 años están desocupados. ¿me ¿Entienden lo que digo? Proyecto Sur le dice no a cualquier ley que incida en la ley electoral y dice si el contenido es muy bueno lo aprobamos pero para la próxima elección nosotros votamos en el 94 contra la reelección del rey. Es más, dijimos que había que retirarse de la convención si se quería votar la reelección de Menem. Yo era uno de los referentes del, del Frente Grande y lamentablemente debo decirlo, los otros dirigentes encabezados de la otra corriente por Chacho Álvarez y Mejide no quisieron retirarse. Nosotros estuvimos contra la reelección por razones culturales. la fuerza política la fuerza política que después de dos mandatos no ha sido capaz de generar un dirigente que pueda continuar con su proyecto que pase otra fuerza. No es bueno para la democracia el enquistamiento en el poder en sociedades atravesadas por mafias de todo tipo. Incluso nosotros planteamos la prohibición de que el presidente o presidenta pudiera continuarse con su cónyuge legal. ¿Entienden? Son sociedades marido y mujer, civilmente casados, los bienes son comunes. ¿Qué, sucede? Ocho años él, viene ellas ocho años. vuelvo ocho años él. Monarquías. No queremos Guildo Fran No queremos la monarquía de los Kirchner de Santa Cruz. No queremos los Gioja. Todo eso es la Argentina bárbara, terrateniente, oligárquica, por más disfraciada de populachera. No queremos Optamos por la renovación, caiga quien caiga.